眠を揺らす夜のしじまにあなたの夢を見た高く流れる星の向こうでもう 私はただ戸惑うだ stay Mini. 幸せ 忘れてました。あ、途中で気づいたあ、本当は僕えっとね、まああの今の三曲目はネムの頃という曲でまあ、ええ、ブロッが作った曲なんですけど、まあメインボーカルだ。本当は二人でコーラスを入れるはずなので。本当にやってた？皆さんやってました、ね。好きあらばサボるから。やってる本人たちはもう夢中で サボっててもわかんないです。ねお客さんは見てる。その分あの。後 <laughs> で映像で確認する。 <laughs>